<laughs> Chao amichis de Fisi Más. Como podéis guardar, estoy, estoy corriendo en el bosco, en Chita fa troppo caldo, 35 grados No son excusas para no fermarte. Si tú Aspetas que las condiciones sean perfectas, mai farai niente. Que fa troppo caldo, que fa troppo freddo, a la finales son excusas, excusas, excusas. Se te pasa el tiempo y no fai niente. Para el giorno de hoy vamos a fare un allenamento con un paio de manubri. Por ejemplo, los que yo he portado pesan ni uno 7 kilos. En total son 14 kilos, pero tú puedes prender uno de, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Todo depende de la tu capacidad Vamos a hacer, voy a hacer 2-3 ejercicios para la gamba y la coxa Vamos a hacer eh, 2 de abdomen y e 1 uno per le 1 uno per le uno forma, tonificado así vamos, andiamo a spiaggia, siempre nos sentimos un poco seguros. La salute es belleza y la belleza es salute. Por quello te invito a que te inscribas a este canal de Fisi Más de Juan Pablo. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, movilidad, de movilidad. Vamos a mover un poquito las brachas porque vamos a utilizar el brazo. Vamos a, a mover aunque <laughs> nuestro pie. <laughs> Sembro mimetizado porque como son los en la, en la foresta, todo marrón tutto negro. negro <laughs> ah, ok, vamos a fare... Vamos a utilizar un método Tabata, Tabata, Tabata, Vamos a fare eh, un minuto de labor con 30 segundos de recupero. los 5 ejercicios yo faccio, ogni, oh, yo faccio los 5 ejercicios y continuo diritto. Si tú ancora no hay una buena capacidad pulmonar ancora ti estanca. stanca, fai lo 5 ejercicios y dopo puedes hacer un minuto de pausa, uh, de pausa. Pero yo voy a continuar eh, così de fila, de fila, de fila, de fila. serán 22 minutos de entrenamiento Corto pero eficaz Ok, perfecto, perfecto. la hacemos esta, esta, <laughs> esta maleta Vamos a mover un poquito el pie vamos a aportar el, talón al glúteo todo esto es, es una información que le estamos eh, que, le estamos eh, brindando a nuestro cuerpo para no farnos mal, no farnos mal, no farnos male así nuestro cuerpo está preparado para hacer la actividad física ok perfecto perfecto piego una gamba extiendo glúteo indietro esquina directa y extiendo respiro profundo Cambia. Cambio, cambio, cambio, cambio. Un saludo a todas las personas que nos guardan en este canal de difícil Más. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete, inscríbete, inscríbete. Ok, encrocho y esciendo lentamente. Cambio. Ok, vamos a hacer dos piegamenti, dos piegamenti ah, così, no, <laughs> e 100, 2, 2 si scuote, 2, 3, 3, vamos a fare 2, ah, altro in più, altro in più, ok, perfecto, perfecto, muevo, les, muevo un poquito las braccia, muevo la espalda, la espalda indietro, avanti, 1, 2, 1, 2, 1, 2, abro, 1, 2, abro, 1, 2, abro, sì, ok, vamos a fare, vamos a fare 30 jumping ya, 30 jumping ya. E iniciamos con nuestro ejercicio para meterse en forma, para tonificar. Ok, prendo qua, prendo qua mi, mi de manubri. Ah, son pesantini, pero no va bene. Va bene, se la facciamo, se la facciamo. Vamos a, vamos a hacer un poquito de, vamos a fare 30 jumping ya. Dopo facciamo eh, 20 skipping y basta. Iniciamos nuestro, nuestro entrenamiento para meterte en forma. Método Tabata, Tabata. Ok. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vamos, eh, ojo, ¿cuál, portafolio? <laughs> Pero primo iniciar, que no se dimentique la hidratación en este periodo que es cocitropocaldo tropo ah, caldo. Rica, rica, rica. Si te digo, no me crees yo bebo agua gasata, <laughs> agua alicia así como que no, no, no, agua gasata, guarda, agua gasata, así me da un poquito de, energía, pues. <laughs> cierto, tú con moderaciones, eh, tú con moderaciones no fa male, cierto, si tú bebes siempre, siempre, siempre gasata te fa mal, pero qualcuno volta cuando vienes. Ok, prepárate, vamos a hacer 30 jumping ya, 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfetto, perfetto, salto nel posto, vamos a fare, hai detto che 20 skipping, 20, 20, 20, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uh! Pablo, Pablo, me stai masacrando. Primo di iniziare. <laughs> eh, <laughs> tutto questo sforzo vendrà pagato. 22 minuti. como he dicho prima cinco ejercicios yo lo repito tres volte el asugamano que no lo veo Habíamos bisogno anche de, de un tapetino Nuestro primo ejercicio. Nuestro primo ejercicio. Prendo el manubri Prendo el payo de manubri Un minuto. Con 30 segundos de recupero. Doble timer que no lo veo El timer, el timer. Ah, prendo un gocho de aria. 3, 2. Nuestro primo ejercicio. Lo espiego, después piego los altos. Prendo el payo de manubri En esta forma en esta forma. Salgo, salgo, salgo. Salgo con bicipiti. Vado dietro, ta. Altri dietro, tra. E scendo. E su. Ah. Y scendo nuevamente con el bicipiti. Este es un poquito complejo, pero lo repito nuevamente. Prendo el peso. Bicipiti, tra. Vado dietro, uno. Vado a ah, dietro, due. Ta ta y bicipiti, Todo por un minuto, va bene? 3, 2, 1, via! Timer, timer, timer. Ok, si va, si va. Bicipiti. Dietro. Dietro. Arribo. Abro. Tú. y e nuevamente salgo dietro ta dietro giro salgo ta ta dietro dietro fondo y dietro fondo y dietro giro ta nuevamente bicipiti ta a fondo dietro cambio ta giro su Esciendo, contraigo el abdomen ta dietro ta nuevamente dietro ta giro piego ligeramente el ginocchio su bicipiti bicipiti tra dietro dietro ah ok perfecto perfecto nuestro primo hayamos fatto nuestro segundo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a scendere con le mani. cuando arrivo in fondo, due piegamenti. Due piegamenti, due piegamenti. Caminando, caminando con le mani. Caminando. Camino, camino con le mani. Ta, ta, ta, ta. Faccio due. Uno, due. Torno. Ta, ta. Ok, perfecto Si va, ta, ta, ta, ta. Camino, guarda de frente. senza meter el glúteo. Uno, dos. torno indietro. perfecto Nuevamente. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Uno, dos. torno indietro. Ok. Sí, sí, sí, sí, sí. Ta, ta, ta, ta, ta tuve ta, salgo, se va. Sube, le e Echende fino pino donde riescano. Ok, perfecto. Nuestro próximo ejercicio Qué vamos a fare? vamos a fare escuote va, cueste. salgo cuando salgo abro con una gamba y scendo faccio este movimento Arriba in mezzo e Cambio cambio gamba con el manubrio Tra. Uh. se sentirá un poquito la fatiga en el gambe ok campeones ok campeonesa el ginocchio no supera la punta del pie e ta salgo abro, e ta arrivo nuevamente, e ta abro, arribo, ok abro chiudo va abro Ok, perfecto. Nuestro próximo. Vamos a hacer un poquito de, de plan por un minuto. Plan. Cuando sea soto, facho avanti, dietro abro, chiudo, dietro. Se 60 se siente, se se Ok plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, guarda, vado avanti, dietro, uno, due avanti, uno, due da, uno, due da, uno due da, uno, uno uno chiudo, avanti, attenzione, no mettere il gluteo, su, facciamo il ponte, al plan, uno chiudo, vengo avanti, ta, chiudo, vengo adelante ta, ta, vengo adelante ta, ta, vengo avanti, ta, ta, vengo adelante ta, ta, vengo adelante ta, ta, vengo adelante ta, ta, vengo adelante ta, ta, vengo adelante riempite de energía, riempite de energía. El barpis, el barpis, diga el barpis, el barpis, el barpis, el barpis con el peso, Echendo cuando, salgo faccio esto tra, Laboramos un poco la laboramos Laboramos las spalle, chiudo, chiudo, chiudo, chiudo bene, e scendo, Y el bate, guarda. Ta, ta, uno, ta, Aterra. ta, ta, ta, su, ta, ta, ta, su, ta, arriba, ta, ta, su, ta, continua, continua, ta, Ah, ta, se va, ta, ta, ta, uh, ta, ta. Un ejercicio muy completo, completo, completísimo. Ta, ta, ta. Perfecto. Hemos completado nuestro primo Giri nuestro segundo Giri inicio con Bichipiti vamos a fare a fondi avanti a avanti echando, ta echando, ta giro su nuevamente da, da, ta cambio ta giro que el ginocchio no supere la punta del pie, tra torno giro uno <clears throat> nuevamente da, ta cambia, giro, su, su, su, su, e ta, ta, avanti, avanti, avanti, avanti, Desciende. ta, giro, su, nuevamente yendo. si va, si va, ta, avanti, piego, <coughs> va, Ponte, ponte, ponte. Me concentro. Me concentro. Sí va, sí va, camino, camino. Ta, ta, ta, ta. Due. Due. Torna indietro. Respira, recuerda de respirare. es importante una sana y correcta alimentación Due. Ah, nuevamente, nuevamente. Puede beber agua. ¿Cuál sigue? Echando abro pies. pie. se siente el caldo, fa caldo qua, imagina la tierra. Va, abro esta misura de espalda Echendo. salgo. Abro lato, Echando nuevamente. Ta. abro lato, echendo chiudo e ok abro grande lato giro ta e salgo lato giro ta uh. abro lato grande giro giro scendo grande, grande, grande. Uh, 100. Largo, largo, largo. y 100. Ok. ¿Cuál continua? Continúa plan, plan, plan, plan. Plan. Uh, uh. Plan, plan, plan, plan. Abro, abro. Uno, due. Vengo avanti. Uno, due. Ah. Chiudo, abro. Chiudo. Vengo avanti avanti, ta, ta, avanti, ta, ta, avanti, ta, ta. ejercicios esercizi al menos de 2 a 3 vueltas a semana vas a ver eh, grandes resultados si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal Abro, chiudo, vengo avante vengo avante, vengo avante, vengo avante, vengo avante. Ah, madre de Dios. ¿Cuál continua? ¿Cuál continua? El barpi. El barpi. Madre de Dios, fue este matador. Hidrátate, hidrátate, respira. Ok, esciendo, yendo, es Ta, ta, ta. Auro, esciendo ta, ta, abro, ta, va dietro, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Este ejercicio se elabora le gambe, le bracha, el abdomen, el glúteo, todo el cuerpo. Sí, escendo. Ok. sí, E scendo. E scendo, scendo, scendo. E scendo. Ta. Ta. Uh. Ta. Oh. esfuerzo Perfetto, ultimo sforzo me. lo repites cuatro volte. Vamos a fare fondo indietro. A fondo indietro. Último round. arrivo, giro, ta, torno, torno, ta, dietro, ta, giro, su, cambio de gambe, ta, ta, nuevamente, con esta gamba, Ta. Ta. Ta. Giro. Cambio de gambe. Ta. Giro. Con la stessa gamba. Siga piegamenti. caminata ponte, el ponte. Respira, respira, respira. Ok, se va. Vado, vado. Ta, ta, ta, ta. Una, due. nuevamente. He he hoy hoy el guante, pues no hay problema. Due. Un gocho de área. Ta, ta, ta, ta. Vamos, vamos, vamos, vamos Pablo. Vamos Claudio. Vamos Marcelo. Vamos Catalina. Caterine. Patricia, Carlota, Julia, Matilde. María. Voy a tener un poquito de agua. yendo, escuote, o sentadilla, abro de lato. A la natura, más a la natura. Abro, esa misura suelo espalda. Echendo. salgo, abro grande y yendo. ta, torno, Echendo. ta, abro grande y Abro grande, abro grande. Descendo. Respira. Está. Grande. Gamba vela, Gluta y velo. Veli, veli, veli. Tutto bello. Bebe el agua, bebe el agua. ¿Cuál continua? Continúa plan, plan, plan, plan. Plan. Vamos a parar due. Uno, due. Vengo avante Vengo avante Vengo avante Vengo adelante. Avante. Me mancato uno. Ah, fuerza, respira. ¡Su! ¡Vamos! Sí, señores. No está todo fácil. No está todo fácil. Estamos rayundiendo nuestro objetivo. Estamos rayundiendo nuestro objetivo. Ah. La belleza costa, la salud te costa. Tú riesci, tú no te fermas mai, tú no te fermas mai. Se continúa siempre avanti, Mejorando ¡Ay, madre de Dios! El barpi. Echando. Ta. Ta. Ta. Sí. Echando. Ta. Ta. Salgo. Echando. Sí. Ta. Ah. Echando. fácil pero si tú lo has fatto sei una persona vincente te ricordo tú no te tú no compites con me tu compite tu este, con tu mira comando tú toco este esfuerzo vendrá pagato es così la vida en la vita nessuno te regala niente por quello inicia piano piano piano piano vas a vedere eh, grandi risultati se tu sei Constante ¿Cuántas vueltas me aleno yo la semana? Yo me aleno due vueltas ¿Qué dirán? Pablo, pero es poco. Puede que sea poco, pero lo prendo como un ritmo de vida. Lo faccio siempre continuo. Estate, invierno, primavera, otoño, siempre me mantengo, me mantengo. En una corsa velocidad. No vince el più veloce. En una, una corsa resistencia. No vince el più veloce. Sino la persona più Constante Y yo voglio que tú seas Constante para que rayungas todos tus objetivos. Y si tú ancora no te has inscrito a este canal, escríbete, láchame tu comentario. Pablo. Tropo tosto el ejercicio. Lo he fatto solamente el primo round, al segundo. Pero va bien, Lo importante es iniciar. Mete la pausa. Continúa nuevamente hasta que tu cuerpo se va adaptando. Puedes farlo en 30 segundos. Yo lo he fatto en un minuto. Pero si tú estás iniciando, falo, métele, impárate los ejercicios y los fai de 30 segundos con 15 segundos de, de break, de pausa. Mille, mille, mille gracias a todas las personas que, que se han alenado con estos ejercicios con el manubrio. Gamba, abdomen y brazo. Ok, vamos a parar un poquito de, stretching porque no podemos andar a, la casa así como ta, como No, no, no. Nos fachamos mal, nos fachamos mal. Vamos a hacer un poquito de, de stretch nuestro nuestro rimane alto ok mueve un poquito mueve un poquito mueve un poquito mueve un poquito ok como iniciamos vamos a portar el, talón y el glúteo cambia cambia adesso in piedi Si tú no hay equilibrio, mete la, la esquina o la espalda al muro o a la puerta. Cambia. Ok, perfecto. Vamos a encrochar, encrocho, encrocho, encrocho y yendo lentamente. Fino donde riesca. Si la frente arriba al ginocchio, ancora medio. Respira profundo. Cambia. Ok, perfecto. Vamos a poner el tapetino, que así echamos un poquito de, de 2 o 3 ejercicios ah, que nos sirven para estirar el Juan Pablo, más en la natura. Mira, fai fino donde tú riesca. Si arriba qua va bene, pero fai fino donde tú riesca. Respira profundo, inhala, exhala. Cambia, cambia, cambia, cambia. Cambia, cambia, cambia. Tú te due, tú te due. Ok, ok. Vamos a abrir. Vamos a ver como una farfala. Tiro el peto avanti. Yeah, yeah. Ok, perfecto. Adesso, vamos a scendere. Respira profundo. senza pegar el ginocchio. Ok. Perfecto, indietro. Aportar un pie de indietro. Y haciendo. Avanti. Cambia. Ok, perfecto Voy a casa lo puedes fare un poquito più, più, por più tiempo più tiempo, più tiempo Guarda, contrario fa una spinta fuori. Cambia. nuevamente. Brazo dietro. El, el gómito. Avanti. Cambia. Dietro. Espalda, espalda en dietro. 1, 2, avanti. uno, due 1, 2, abro, 1, 2, abro, 1, 2, abro, 1, 2, abro. Molto bene, por el giorno de hoy, habíamos finito. Mille, mille, mille, mille, mille, mille gracias. De cuore, Juan Pablo. GoPro, apaga video!